11 يونيو 93 فينيكس لونج ليفد سي تو اي اي كي اي جود اوف راب اذروايز بورن فريش جميع الحيوات يسبري الرب اوبليجي نحضر في شيكور از ذيس في هاد اللايف جيت بفرايدي سو so, فيها شباس نستحضر عديد لقطات داي بريك تو تايمز مضيف العدنان تاي بريك جامي نستوي بانسان هكدا الميموري تعود بيا اجين والفنجاح نجاح الميسيون فيل زمني في ميجين الوغ السي سايكونو كامي ويتشيز عقلي في اير ابي عضمني سير ذيزا الكبداني براود اوف مي نطل سريع لشيل دهود ايام كارت سهنا هدى وسط ظلام شماع الوجا ارا يورو كونان نضان كيدي يجتاحني ايكاري كيميتسو وفي دار دول تنبلغ اكسيس جلب هولي كريشنا وبولها عالم كو جو بريزونت عجيب غريب سات فواسي يوكو جول بيك ان ماي هولي سبيريت كاري ودوري هودو وسوكوشي موتشاس ايطاباس ميكس اكسبيرينسيا الحق الترمينادو القوادة إلي سبليندو لوغس كدركت عالمي سبيريشويل وفشاك شاك اون جوان عاود نسافر بيه